Nosotros celebramos este grado de participación, interrelación eh, con los diputados. No solamente el presidente se reúne con sus organizaciones, con el pueblo, sino también con su asamblea legislativa para escuchar críticas, autocríticas respecto al tema de la realidad nacional y cómo encarar la campaña electoral. ¿Qué No, básicamente, obviamente que una de las principales eh, recomendaciones es de que eh, las organizaciones sociales, el movimiento al socialismo debe fundamentalmente interactuar con otros sujetos que no sean precisamente militantes. Estamos haciendo una invitación absolutamente a todos, todas las personas, militen o no militen además, fundamentalmente. Pues queremos ser un partido de inclusión